эмне себептен эркин электрондор металдан бөлүнүп кетпейт бул суроого жооп берели эгерде металдын кристалдык торчосун карасак кээ бир эркин электрондор торчодо терс зарядталган бөлүкчөлөрдүн катмарын пайда кылып кристалдык торчонун чек арасын өтүп чыгышат электростатикалык индукция кубулушу аркылуу металдын электрондору бул катмардан түртүлүшөт жана чек арасынан биз кристалл торчосунун электрон жана оң иондордон турган эки электр катмарын көрөбүз

алар менен кагылышууда электрондор кошумча энергия алат ылдам электрондор металдан бөлүнүп чыгып кетет термоэлектрондук эмиссия кубулушу дал ушундай өтөт